Entendi. uma parede. Né? Opa. É isso, Nena. Né? Estás a trabalhar bem esta época. O tarde era o verdadeiro. Olha, morri. Nenas é, matou-me. Parabéns. Parabéns a mim. É que vamos. Olha é que é o plano. É parede, parede, parede, parede, parede, parede, parede, parede, parede, parede. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Olha! Ai! Era o David. Tô 94, tô 37, tô 30. Ah! Já fui. <laughs> ah, boa! Uh, tiro, quadra aqui, ó. Pera, pera, pera, pera, pera, pera. Opa! Calma, calma. Ó, oh, Infinity, mais além. Mataram uma, mataram uma. Agora, Yuri, vem a segunda. Ai! Dois. Isso, dois, boa. Agora três. Não, já tá, é isso. Quando ele estiver arrancado, digam-me. Já tá? Já tá? já tá? Já tá? Foda-se. Já ah, está. Oh. Mata, mata, mata, mata. Ai, uh, já foram. <laughs> É, é, é, logo os dois. A gente recupera a vida. Recupera reparas vida. Recupera reparas vida. Oxi! Toma meu cartãozinho. Tá Outra vez, <laughs> vida louca. O como dois jogadores de elite a segurar isto. tudo. Opa, é a parede. Opa, oh que caralho! Tudo na bosta, tudo na bosta, vou tipo, matar! Tá. Ei, opa, foda-se. Já gastou, já gastou. Ah, vocês Não. já estão aí no meio. Quanto é que ele está de vida? Quanto é que ele está de vida? 600. 500. Ah, vai, vou morrer. Ah, fuck. Ah. Damn it. Oh, oh estava a 200 de vida. Bora. Ó, oh, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Lembro-me, da vida é que é 3, não é? Não, Davi não, é o 3 mata pessoas, Davi é o 5. Então, olha, eu acabei de matar alguém. eu pensei que tinha perdido muita vida. desculpa, puto, desculpa. É. Ah, morreste, Manel. Eu estava a dar vida. A vida a mim anda. Estou a dar, estou a dar, estou a dar. Já era feito. tempo. A vida a Ana. I'm back. Obrigado. Bem, já está. É, teu. teu pai vem aqui, puto. Salvem. Salvem. 600 de vida. 600 de vida, está quase, saltem. 300. 300. 100. Morri para E morreu. Yes. Yes. yes. <laughs> Já foi com os caras, <laughs> então o que é que tu ias dizer? é que tem que pagar pelo DLC da para ter o Strategist? Eu, eu, eu implemento o Strategist se este vídeo ficar com 10 mil likes. Uh! <laughs> deve, deve, deve, chegar aos 100, pelo menos. Olha, eu, se este vídeo tivesse 100 likes, eu ficava bem contente. Okay, okay. Ficava, já ficava bem contente, tipo, era brutal. Aliás, eu já estou bem. Vocês não sabem, mas eu estou bem emocionado a ver-vos aqui, a ver os meus amigos a jogarem o jogo que eu tive a fazer nos últimos anos. O David, vês que tá, morremos tá, tá, tá, a vez cada Está tá a suar-se, está a mexer-me